carillonne, la marmotte se réveille au premier soleil. Printemps, printemps, les abeilles bourdonnent, tandis que tous les bourgeons ouvrent leur maison. au soleil qui se lève, nous aurons demain dans la même maison préparée en silence. le berceau de la chance que nous aurons demain. Einmal sehen wir uns wieder und vielleicht schon übers Jahr. Einmal sehen wir uns wieder und ich bin verdijn. Es werden die Glocken erklingen für dich und für mich ganz allein. Das Lied unserer Liebe moeten wij gaan scheiden. Ons hart wordt stil en broos. Wanneer wij weer Summer's i m bloeien september oudenroos. Simon a m o u b i l l mon a m u Serre de p a i så gav mig nej. Jeg behersker ikke sang og strenge dig. Giv mig nu bare lov at drømme lidt om dig, Angelique, så jeg føler mig Ouvrez grandes vos oreilles, écoutez le chant des ruisseaux qui se réveillent. Et vous autres, les nuages, soyez sages et allez-vous-en, c'est le jour du printemps. Vivre, nous allons vivre, libre. Valonsäteiden minut Wat een dag, wat een dag. Echt een dag waarop alles gaat. Waarop alles wat eerst een droom heeft geleken in werkelijkheid bestaat. Wat een dag, wat een dag. Echt een dag waarop alles lukt. Ik heb ooggeslapt zelfs in... April, de ringen, ding, in winter, waar is hoor. april när din ut sist slår ut ditt blonda hår. En vår är här igen. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso She said, oh, znam da si još moj, plaču noćas grane u oku mom. me sorry comes tomorrow, you won't want me back again to hold you tightly. Now are you sure it's not your foolish heart that you won't breathe? Hey, estando contigo, contigo, contigo, de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo maravilloso contigo, contigo, contigo, me siento les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants Nous